الدنيا زينة ضيفتنا لليوم مدام مونيا أبو بكري مرحبا بك وبيك أكثر آه، شنو آه نجمو نعرفوا عليك أكثر يا مدام مونيا؟ آه مدام مونيا عمري 51 سنة آه معرفة عندي فرقة موسيقية في ال 51 سنه الفرقه الموسيقيه هذايا وقتاش اسستها؟ لها 11 سنه هي الحلم نتاعي من انا صغيره راه الحلم نتاعك ملي انت صغيره انا صغيره وحلمت بها ملي انت صغيره وبالرغم اللي لقيت رفض كبير من العائله في الفتره هذيك وانما قعدت شاده صحيح في حلمتك احكي لنا على حلمتك كيفاش تبنيت إيه. يا لاله bien sûr كيما اي واحد مغروم بالصغرى كنت ديما نحب كل بلاصه فيها نادي موسيقى فيها آه عاد تلقاني انا موجوده فيها خاصه انا كنت نسكن باب العسل كانت بحذايا دار الثقافه آه، بلاصه كنت نمشي فما نادي موسيقى العشيه نمشي نحضر فيه كانت امي الحقيقه تعرف الميول نتاعي donc وكانت تحاول هكا تقول لي يا مان لا عايش بنتي الفن للرجال خاصة يعني فهمت كانت هكا النظرية نتاعها انه الفن ماذا بينا لطفلة لا لي خوفا يعني خوف تقول لك لا الميدان هذايا خليه للرجال دونك قلت مانيش معناها اي نادي نلتحق به فتره ونخرج على خاطرهم تقول لي يزي عايش بنتي حتى اني قدمت روحي لفن المواهب واحد يتفكر وقتها بخير آه، آه، الله يرحمه سي بن علجيه وعيطوا لي معناها باش نمشي نقدم الاغنيه قالت لي امي لا عايش بنتي جاني تدعى قالت لي لا فك علينا نظرك خالك عمك ماك تعرف العائله التونسيه من قبل آه، عندهم معناها هكا محافظين ويقول لك لا الفن مش به للطفله دونك والله ما قاعده عندي حب على الاخر للموسيقى احترمت بيان سور امي هذيك قبل كنا ناخذوا ياسر خاطر والدينا آه، نحترموهم هذيك قعدت في قلبي هذيك نحب الموسيقى نموت عليها كيف تزوجت قالت ما يهمنيش فيك عند راجلك دونك اعمل اللي تحب انت إيه؟ تو خرجت من كلفتي راجلي كان متفاهم على الاخر وما احلاه ما وجدت بنتي الاولى ربي فضلها الكبيره آه، كبرتها شويه عاملين هكاكا قلت له راني قاعقه ماذا بيا نلتحق حب نعمل موسيقى راني مغروم يعرف قال لي حتى مشكله يعني انت فرحانه تحب كنت الحقيقه وين نلقى آه، زد هكاك كونسيرفاتوار قريبه بحذايا نمشي نقرا فيها عملت شويه وشرى لي قلت له نحب اورج شرى لي في الدار كي نقلق نعزف نغني نلقى مجموعه معناها نتاع عاملين مثلا هكا مجموعه غنيه نمشي معاهم قريت في الرشيديه قريت في سيدي صابر عملت ايقاع مغرومه عليه قريت في كونسرفاتوار عبد الكريم وصحابه اول ما طلعت كونسرفاتوار تاع عبد الكريم كانت في ناجوي براي محلاه قريت فيها قرابه ست سنين وننقطع نتلهى بولادي ونعاود نرجع يعني ما ما يوفيش الغراء كلمه مغرومه بحاجه خاصه الفن ما عادش ما تنسيهش شقت فيك اذا اللي عاودك اكثر آه. هو وضعيتك كزوجه الزوج متفهم برشا آه. يحب مرت وماذا به ياخذ بخاطرها في كل شيء وما يحبش يغششها وما عندوش فكره انه الفن خايب ولا لا لا آه، ولا مش باهي للمراه كل ما تجيب صغير ترتحك العوايمين فيه أيوة ومن بعد ترجع وعندك توا ثلاثه صغيرات ربي فضلهم نساو رجال توا عاده ولا اي برك الله والله عندي وحده بالجامعه عرسه تقرا لبرا وبرك الله عندي ولدي التحق بها لبرا مشى وعندي بنتي تو معايا في الفرقه معناها الحمد لله وديجا ولادي معناها خذوا مني آه، برشا تفاؤل على الاخر هكا وما نحبش الياس وما نحبش آه، آه، نعزم ونقول لهم راهو نجموا تعملوا كل شيء في اي وقت الحقيقه خليتهم يعملوا اللي يحبوا وانا نشجعهم بيان سور ولكن كيفاش جايت الفكره باش يكون عندك فرقه موسيقيه وخاصه انه الفرقه ذي اول ما بدات بدات فرقه عائليه معناتها ما كانتش عائليه بالضبط ثلاثه من الناس بالضبط انا وبنتي وبنتي وساعات اختي هكاك بدينا والعائله زاد اقترح علي bon هي الحقيقه انا تعلمت وكل شيء وعندي شيء و déjà تو نخدم بثقه الاعتراف والحمد لله لكن ما كنتش نخمم باش نخدم بها بكل صدق معناها الفن عندي انا غرام نحبه لنفسي لكن بعد هيك فتره آه، راجلي جات ظروف شويه الحقيقه صار له بالخدمه سرقوا سلعته قعدت période هكا تأزم شويه ما خدمش غاضته خرجت هنا نخدم قلت انا علاش يعني عندي موسيقى قلت نزيد نعاونه خاطر هو برك يخدم حق ولاد كبروا يستحقوا مصاريف انا كاريه donc يلزمك تخدم شنو نخدم حاجه نحبها نوضع عليها اللي باش ننجح فيها ونحبها هي الموسيقى بديت مع عندي صاحبتي عندها فرقه قالت لي زيد هكاك بشويه سمعوا بيا اصحابي احبابي آه، عملنا فرقه فيها قلت كعائله ثلاثة اربعه يقولوا لي يا مرحبا منيا يا حسره وجو منيا نعرف الجو نتاعها حلو دونك بداو يقترحوا عليا هاو حنا هاو عشويه او سهريه بديت من هذيك يعني الحلمه تاعي تكبر خدت ناس تقول لي يا علاش ما تزيدناش كمانجا علاش ما تزيدناش آه، ما شاء الله معناها فمك الروح الفنيه هكا حلو اليوم فرقتي فيها ما شاء الله تسعه ولا عشرة قد كل واحد يحب وما شاء الله من احسن العازفات من معهد العالي الموسيقى الزيت اللي معايا توا احنا الفرقه نتاعنا تكون عائليه تكون اخوه ما احنا 11 سنه توا مع بعضنا باللعب والضحك الحلمه نتاعي الحمد لله يا ربي تحقق جانا النجاح دينا بشويه بشويه اليوم الحمد لله يا ربي عيطونا في مهرجانات مهنيه تسعى في اي domaine ماذا بك تكون موهوب وعندك الاخلاق باش توصل للعباد لازم عندك اخلاق التكبر لا تحبك الناس فتره ومن بعد تقول ما مش باهي ولا ما يخش بالخاطر ولا كنت تصور في نهار من نهارات اللي انت وقت ما كانوش إيه. عندك مشاكل ماديه وكنت تمارس في الهوايه إيه. فقط على خاطر مغرومه اللي مغروم. في نهار من نهارات باش تكون هذيك مورد رزق عائله كامله والله لا تصورت خاطر كي تزوجت وراجلي ما شاء الله يوفر لي يعني الحمد لله وانا مانيش اللي يعني ماديه على الاخر آه، قعدت في الدار ونحب ولادي وربي غالي وشيخه ونعمل في الفن قلت لك انا عامله جو ونحب نحوس ونحب نلهب ولادي خاصه حتى يمكن ساعات ظروف خايبه في الحياه هذه درس برشا ناس راهو يجيك ظرف يتسكر باب راهو باش يتحل لك 20000 باب ما تأيسش والله درس ولا قد يكون ربي هكا يعطيك قرصه ولا يخليك حاجه باش يقيقك ولا يخرج منك ممكن انت عندك حاجه تقول لي ما حدش بها بعد فيق اللي انت تنجم تخرج منها تنجم تخدم بها تنجم تعاون بها روحك ما احلاها كانت هي انا هكاك درس ما احلاها جا في صالحي يعطيك الصحه يا لاله شكر كبير ليك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله زينه يا ربي ان شاء الله زينه للناس الكل ونقول لهم خذوا بالكم تسمعوا كلام الناس اللي يرجعوكم الناس سلبيين اللي يقول لكم عليهم كيفاش وبعد ما يشبزوا الكتاب ردوا بالكم كان الايجابيه وان شاء الله زينه عليكم الكل الدنيا زينه مع هاله حمدي